人际关系中的五条禁言，早明白早受益。条条干货建议，点赞收藏。一，在人际关系中，越是关系近的熟人，越是容易成为你获取财富和成功的阻碍。 人性的一大弱点就是见不得别人好，尤其是见不得身边人比自己好。所以你越是想变好，越是想往上爬，熟人就越容易嘲笑你、打击你、阻碍你，因为熟人对你足够了解，深知你的底细。这就是熟人的一个可怕之处。因此，你要是想获取财富和成功，就尽量远离熟人，亲近能给你带来利益的人。二，人际关系中有两种人不能帮，那就是穷人和懒人。这就是救急不救穷，帮笨不帮懒的道理。 要知道，对于穷人和懒人而言，你越是帮他，他越是容易产生依赖心理，容易得寸进尺的赖上你。每天你不帮，他还觉得是你的不对，把你当仇人对待。三，与别人关系再好，也千万不要替别人做决定，哪怕是别人请求你帮他做决定，你也要拒绝，因为这个决定，你若是做好了，他会觉得以你们的关系，是你应该的。 不一定会感谢你，但你若是没做好，给他造成了损失，他即便嘴上不说，心里也会埋怨，你们的关系也会因此而产生裂痕，甚至导致直接破裂。四，一个很长时间没有联系的人，突然打你的电话，开口向你借钱，那你最好找借口拒绝掉，这是因为他能联系你，这个好久不联系，说明身边亲近的人都已经戒遍了。 无法再开口了，这才连你都想找到。你要是借给他，那十有八九是肉包子打狗，有去无回。五不要把你的感情和利益全部寄托在一个人身上，这样你才不会轻易受伤害。永远不要低估人性的恶，也不要高估任何一段关系。与人相处一定要注意观察自己在感情和利益上的投入程度，如果发现投入的过多，就要及时提醒自己，切莫陷得太深，否则。 <laughs> 沉默成本太大，下止损。